ल फाइनल्ली हामी चढ्ने यो केबल कार चाहिँ आइसकेको छ अब हामी यही का के अगाडि आउँदै गरेको देख्दै गर्नुभएको अगाडिको केबल कारमा हामी यसमै चढेर जानेछौँ घुसियालाई ठोक्नै पर्छ घुसियालाई त एकदम ठोक्नै पर्छ नेपाल बनी नेपाल बनीको आमा ठाडै उकालो हुँदो रहेछ यहाँ त अब यता तल हेर्दा त डर पो लाग्दो रहेछ लागेन म त नहेर्ने लास्टै डर लाग्दो हुँदो रहेछ यार यहाँ त एक एकवटा खुल्ने हो अब यहाँ कस्तो मजाले खुल्दो रहेछ नि त नि यहाँ ल खुत्तै खुल्दो रहेछ हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ म यो सुन्दर ठाउँ चन्द्रगिरी भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु यो चाहिँ एकदमै रमणीय क्षेत्र हो यो पर्यटकीय क्षेत्र चन्द्रगिरी भन्ने बित्तिकै एकदमै सबैजनाले काठमाडौँ आउँदा घुम्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ एउटा चन्द्रगिरी पनि हो र वास्तवमा भन्नुपर्दा चन्द्रगिरीको एउटा मालिक मध्येको एउटा मालिक चाहिँ म पनि हो है यो चन्द्रगिरीको आइपिओ खुल्दाखेरि दस कित्ता आइपिओ मलाई परेको छ र यो चन्द्रगिरीको दस कित्तेको मालिक चाहिँ म पनि हो ल साथीहरू आज म तपाईँहरूलाई यो सम्पूर्ण ठाउँ यहाँको केबल कार चढेर हामी माथि भालेश्वर महादेव भए ठाउँ जानेछौँ होइन यो चाहिँ तपाईँको यहाँको सुन्दर ठाउँ सुन्दर जुन जुन कुराहरू छ त्यो सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई म देखाउनेछु ल साथीहरू मसँग चाहिँ आज यो चन्द्रगिरीको जुन यात्रा यो घुम्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो एकदमै ह्यान्डसम एकदमै ट्यालेन्टेड ब्रो विजय कुमार अधिकारी हुनुहुन्छ है के छ कस्तो छ चन्द्रगिरी आएर रमाइलो भाइ मेरो त आज पहिलोचोटि हो चन्द्रगिरी मेरो पनि एकदम पहिलोचोटि हो होइन लागेको छ अझ भाइसँग आउँदाखेरिको यो खुसी यो छुट्टै यो बयानै गर्न सक्दिनँ म एकदमै खुसी छु म ल साथीहरू अहिले चाहिँ हामी चन्द्रगिरी जानको लागि यो लाइनमा छौँ अब यहाँबाट लाइनबाट माथि चढेर गएपछि हामी चन्द्रगिरी केवल कारमा पुग्छौँ एकदम रमाइलो भइरहेछ ल हेरौँ त सर र अगाडि ल विजय भाइ यहाँ चट्ट मक्ख परेर लाइनमा हिँडिरहेछ होइन ल लाइन एकदमै आमा लाइन त कति टाढोसम्म रहेछ यार ल अब हाम्रो यहाँबाट चाहिँ इन्ट्री हुँदैछ ल सेनिटाइजर आउँदो रहेछ यहाँ कस्तो दामी फुस्सा फुस्सा फुस्सा फुस्सा आउँदो रहेछ ल हामी चाहिँ फाइनल्ली हामी भित्र छिरिसकेका छौँ है दुइटा छ ल त्यसमा टिकट टुइट अर्को पनि छ ल ए एक एकवटा खुल्ने हो अब यहाँ कस्तो मजाले खुल्दो रहेछ त नि यहाँ त यहाँ हेर ल खुत्तै खुल्दो रहेछ यही हो टिकटै यही हो फाइनल्ली हामी चढ्ने यो केबल कार चाहिँ आइसकेको छ अब हामी यही का अगाडि आउँदै गरेको देख्दै गर्नुभएको अगाडिको केबल कारमा हामी यसमै चढेर जानेछौँ यहाँ अगाडि चट्टा हामी तिनजना आउनु भएको छ उहाँहरूसँग हामी ग्रुप बनेर जानेछौँ पाँचजना टोटल झम झम झम चढ्न हतार भइसक्यो ल हाम्रो पाँचजनाको ग्रुप हो है यो पाँचजनाको ग्रुप हो ल ल देख्न सक्नुहुन्छ अत्याधिक भिड भइसकेको छ यहाँ है ल यो चाहिँ केबल कार हो अब हामी चाहिँ यसमा चढिदिनु पर्ने हुन्छ होइन ल विजय भाइ चढ चढ चढ ल आमामा अनि साथीभाइहरूलाई पनि यसमै चढाए साथीले खोइ ढोका लाग्दैन त रिमोट अँ लाग्छ लागो लागो लागो ढोका लागो अब यहाँबाट चुइँ पार्छ है चुइँ पार्छ है ए यहाँबाट चाहिँ उडाउँदो रहेछ नि त नि यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै कति आठ आठदेखि नौ मिनट लगाउँछ अरे यो केबल कारले होइन अब भूकम्प आयो जस्तै हुँदो रहेछ अरे यहाँ घटक घटक घटक गर्दो रहेछ नि त दिँदो रहेछ नि त आमा ठाडै उकालो हुँदो रहेछ अरे यहाँ त लास्टै डर लाग्दो हुँदो रहेछ अरे यहाँ त हाम्रो चाहिँ अब फाइनल डेस्टिनेसन आइसकेको छ चन्द्रगिरी हिल्स अझै डङ डङ डङ डङ ए यताबाट यी चढ फिर्किने मान्छे पनि ढुट्टो रहेछन् आज आहा यहाँ पुर्याएपछि दामी ल हाम्रो उत्रिने बेला आइसकेको छ है ल अब हामी उत्रिन्छौँ विजय भाइ झोला चाहिँ बोका है झोला छुट्ला <laughs> अघि हामी आएको बाटो चाहिँ यहीँबाट हो सर र यो केबल कारमा हुँदै यहाँभित्र भुत्त उत्रेर हामी यो गेटबाट बाहिर निस्क्यौँ यहाँनिर त हिउँ पनि पर्छ नि भाइ पछि चितलाङ चितलाङ जाने बाटो ल चितलाङ जाने बाटो हिँड्दै जानुपर्ने रहेछ चितलाङ जाने हो भाइ आज <laughs> कस्तो लागिरहेछ एकदम रमाइलो ल हाम्रो विजय भाइको चाहिँ पहिलो यात्रा हो यो यहाँनिर एकदमै म भ्युटार भनेर कन्फ्युज भइरहेको थिएँ यहाँनिर चाहिँ चन्द्रगिरी हिल्सको जिप लाइन रहेछ ओहो ल यहाँनिर फोटो पनि दामी आउला जस्तो छ मजा रहेछ भाइ मजा होइन अनि अनि पैसा पैसा हामीले तिरिकन पनि यतिको राम्रो भएन भने त हाम्रो पैसा खेर गयो भने त होइन <laughs> भाइ तल पनि पोल्छौ न तल पनि यहाँको त छुट्टी आनन्द एकदम शान्त वातावरण एकदमै आनन्द लाग्यो यो चन्द्रगिरीको यो पहिलो यात्रा भएर पनि हो कि एकदमै अब पहिलोचोटिमा अब पहिलोचोटि अलिक रमाइलो पनि हुन्छ किनभने अब दोस्रोचोटि तेस्रोचोटि भयो भने पहिलोचोटि दोस्रोचोटिको अनुभवहरू सबै थाहा हुन्छ अनि यस्तो भयो भने चाहिँ अनि पहिलोचोटि आउँदाखेरि चाहिँ एउटा छुट्टै भनौँ न रमाइलो छुट्टै हुँदो रहेछ क्या यो फिल्म हेर्दाखेरि पनि त्यही त हो नि भाइ पहिलोचोटि हामीले फिल्म हेरेर त्यही दोस्रोचोटि गरेर सबै कुराहरू थाहा हुन्छ अनि पहिलोचोटि एकैचोटि अस्ति छक्का बज्न चार हेर्दा कस्तो रमाइलो भयो त्यो <laughs> अनि ब्याग त हाम्रो छुट्यो त भाइ ब्याग <laughs> छुट्यो है यहाँ निशल भाइ पनि मर्निङ ब्याग मर्निङ वाक भन्दा पनि हुन्छ किनभने अब बिहान बिहानको वाक जस्तो भइरहेको छ यो है बिहान आएको जस्तो फिल भइरहेको छ कि अब यहाँको चिसो मौसम होइन चिसो ठाउँ जिपलाइन आज नगरौँ न भाइ फेरि पछिको यात्रामा ए जिपलाइनको यहाँ हेर्नु साथीहरू हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् जिपलाइनको ए निशा भाइ हो पिङ पिङ हाम्रो क्यान्सल भएको छ म लाइन हान्छु साथीहरू टु बी कन्टिन्यू होला यही जिप लाइनबाट म यहाँ सरर यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ होइन विशेष ध्यान दिनु होला एकदम बढै महँगो हुन्छ होइन खानेकुराहरू पनि एउटा मोमो कि मोमो खानु पर्यो भने तिम्रो तिन सय रुपियाँ प्लेट होइन पाँच सय रुपियाँ अझ चिकन खानु पर्यो भने त पाँच सय रुपियाँ प्लेट पनि हुनसक्छ होइन त्यो भएर यहाँनिर भन्न मिल्दैन होइन तपाईँहरू आउँदाखेरि खाँदाखेरि चाहिँ पहिले मेनु हेर्नुहोस् अनि खानुहोस् है ढुक्कसँग होइन गोजीमा कति भरे सु डोलै पुगेन भने त फेरि यहाँबाट त फेरि होइन यहाँबाट त फेरि होइन यस्तो चिसो ठाउँमा आएर चिसो पानीले होइन भाँडा मल्दाखेरि त फेरि न मजा हुन्छ होइन त्यो भएर खाने बेलामा विचार गर्नुहोस् अझ राम्रो भ्यू देखिनको लागि चाहिँ यहाँ भ्यू टावर बनाएको रहेछ यो भ्यू टावरमा टट्टोसँगले हामी चढ्छौँ ल फाइनल्ली साथीहरू हामी चाहिँ आइपुगेका छौँ चन्द्रागिरीको यो भ्यू टावरमा यता अगाडि देख्दै गर्नुभएको मन्दिर चाहिँ भालेश्वर मन्दिर जुन अहिलेसम्म हामीले दर्शन गरेको छैन अब हामी दर्शन गर्न जान्छौँ त्यहाँ है भालेश्वर मन्दिर यहाँनिर दुर्पिनले हेर्न पाइने रहेछ नि त नि एक्सपिरियन्स त म यहाँ एकचोटि गर्छु अनि कस्तो फिल आयो तर तर मौसम अलि हाम्रो एकदम हेन्सम ब्रोले अब यहाँ भ्यू हेर्न गइराख्नु भएको छ है दुर्पिनमा चट्टसँगले ल के के देखियो भन है भाइ के देखिँदैछ भन त मलाई देख्यौ मलाई मलाई देख्यौ भाइ <laughs> हो र अब चाहिँ हामी चट्टसँगले यो भालेश्वर मन्दिर चाहिँ जुन शिवजीको मन्दिर हो यो भालेश्वर मन्दिरको दर्शन गर्नेछौँ चट्टसँगले यो चाहिँ भालेश्वर मन्दिर यही यही हो हो छक्का पन्जाको सुटिङ गरेको ठाउँ पनि हो यो र भालेश्वर महादेवको ल यहाँ भालेश्वर महादेव निशल भाइ दर्शनको लागि एकदमै लाइन बस्न रेडी भइसकेको अवस्था निशल भाइ ल निशल पछि पछि आउनु पर्ने भाइ पछि पछि आउनु पर्ने हो ल म चाहिँ यहाँ निशल भाइको पछि पछि यहाँ भगवान्को दर्शन गरेँ हामी लडिनु पो रहेछ भाइ ल निशल भाइको भगवान् निशा हाम्रो भनबाट आस्थामा विश्वासमा धेरै छ है भगवान्प्रति आस्थामा विषय धेरै छ निशा भाइ यहाँ निशा भाइको हरेक मनोकाङ्क्षा भगवान्ले पुरा गर्नु एकदमै भालेश्वर माधवले सदा सदा कल्याण गर्नु भाइको एकदमै राम्रो सुन्दर उनीहरू प्रगतिको एकदमै धेरै शुभकामना गुरुको हातबाट आशीर्वाद ल अब हामीले चाहिँ मन्दिरको फाइनल्ली दर्शन गरिसक्यौँ होइन ओहो जय गणेश गणेशाय नम मेरो फेभरेट मेरो फेभरेट भगवान् है उहाँ चाहिँ उहाँको चाहिँ मैले मङ्गलबार मङ्गलबार व्रत पनि लिने गरेको छु ल जय गणेश गणेशाय नम ल अब हाम्रो चाहिँ यहाँ एकदम श्री पाँच पृथ्वीनारायण को एकदमै सालिक बनाउनु भएको रहेछ यहाँनिर चन्द्रगिरीमा यहाँ फोटो खिचाउनेको पनि एकदम घुइँचो देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि यतिसम्म दुई हजार चौरात्तर साल असा असोज आठ गते असोज आठ गते बनाएको रहेछ यो शालिक हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहको देख्न सक्नुहुन्छ घुसियालाई घुसियालाई त एकदम ठोक्नै पर्छ हाम्रो देश यो घुस खाएर होइन अहिलेकै मातेका बुढा बुढाखाडा नेताहरूले हाम्रो देश बिगारिसकेको अवस्था छ नेपाल बनी नेपाल बनिगो नेपाल बन्छ बुवा कहाँबाट आउनुभएको दर्शन दाङदेखि मैले आर्जेको मुलुक छोटो बडा सबै जनताको साझा फुलबारी हो मेरो साना दुःखले आर्जाको मुलुक होइन सबै जनताको फुलबारी हो सबैलाई चेतना भया र साथीहरू म यहाँ फाइनल्ली टिकट काटेर आइसकेको छु होइन अब यो जिप लाइन गर्नुको लागि ल यहाँ अगाडिबाट साथी जाँदै हुनुहुन्छ सर यो यहाँ दिनुपर्ने होला यो टिकट म यहाँ यो टिकट दिन्छु है त साथीहरूले मलाई एकदम पूर्ण रूपमा बाँधिसक्नु भएको छ अब म यहाँ रेडी पोजिसनमा माथि चढ्नुपर्ने हो ल एकदम रमाइलो छ मलाई है चटसँगले हाल्ने हो यो उहाँ खोल्ने रेडी हुनुहुन्छ यता माथि नसमाउने है ए यहाँसम्म आउने इच्छा लाग्छ हात छोड्न पनि सक्नुहुन्छ यहीँ बस्ने ए हेरी खुट्टा माथि ल रेडी गो ल साथीहरू एकदम रमाइलो भइरहेछ है ओहो ल के ठोकिँदो रहेछ नि त त्यहाँ त है आहा ल हाम्रो सिद्धियो है सिद्धियो यति हो नि है र साथीहरू एकदम मजा आयो तपाईँहरू पनि चन्द्रगिरी आएर यो एक्सपिरियन्स लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ है त्यो ल यो कता राख्ने हो ल सिद्धिएको हो म एउटा आएको भिडियो ए तर खै मान्छे तयार हुनुहुन्न रहेछ ल साथीहरू तपाईँहरू पनि आएर होइन चन्द्रगिरीमा आएर चट्टसँगले यो एक्सपिरियन्स लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ है ल साथीहरू फाइनल्ली हामी चाहिँ जुन केवल कारको यात्रा थियो केवल कारको यात्रा गरिसके पछाडि माथि भालेश्वर मन्दिरको दर्शन विभिन्न रमणीय जिप लाइनहरू होइन हामीले सब सम्पूर्ण कुराको त्यहाँको मजा लिएर हामी फर्केर आइसकेको छौँ अब हामी यहाँबाट छुट्टिने छौँ साथीहरू यहाँ तपाईँहरू पनि पाल्नु होला होइन तपाईँहरू पनि काठमाडौँ आउनुभएको छ भने विशेष यो चन्द्रगिरी घुम्नलाई एकचोटि होला आफ्नो मन होइन शान्त राख्नको लागि एकदम रमणीय वातावरणमा एक दिन भए पनि तपाईँहरूको टाइम पास हुनेछ ल विजय भाइलाई कस्तो लाग्यो एकदम रमाइलो लाग्यो एकदम राम्रो लाग्यो भालेश्वर महादेवको पहिलोचोटि दर्शन चन्द्रगिरी नै पहिलोचोटि आएको म अनि जिप लाइन त्यसपछि आएर फन पार्क अनि यतापट्टि आएर हाम्रो के यो भ्यू टावर होइन सबै अवलोकन गर्ने मौका पाएँ एकचोटि सबैजनाले चाहिँ एकचोटि आउनै पर्ने ठाउँ रहेछ यो होइन म चाहिँ अहिले पहिलोचोटि आएँ अबका दिनहरूमा पनि फेरि फेरि म यस्तो समय मिलाएर फेरि आउँछु भन्ने एउटा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु एकदमै रमाइलो ठाउँ अनि यो मलाई विशेष यो चन्द्रागिरीमा पहिलोचोटि यसरी साथ सपोर्ट गरेर अनि मलाई यहाँ ल्याएर यहाँको बारेमा अवलोकन गर्ने मौका दिएकोमा विशेष मेरो भाइ निशलप्रति एकदमै धेरै आभारी छु निशलप्रति एकदमै मेरोमा साथीहरू है अब राम्रो लागेको छ रमाइलो लाग्यो साथीहरू ल सबैजनालाई बाई बाई अब तपाईँहरू पनि आउनु होला यो ठाउँमा घुम्नु होला है सबैजनाले साथ सपोर्ट एकदमै धेरै गरिदिनु होला सबैजनाले च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला म यस्तै नयाँ नयाँ ठाउँ तपाईँहरूलाई घुमाउँदै जानेछु ल सबै साथीहरूलाई बाई बाई ल थ्याङ्क्स फर वाचिङ है तपाईँहरूको दिन साँझ शुभ रहोस् सबैलाई शुभकामना ल बाई बाई बाई बाई